Добрый день. Гайд на Пуччи. Пуччи это персонаж, специализирующийся на mixup ах при помощи командных захватов, отключении special ов противника и навязывании окиземы. Поговорим сначала о его normal ах. В целом, без мода у Пуччи очень хорошие normal ы, кроме jab а, который имеет очень плохой hitbox и range. Средний normal, несмотря на жуткий минус даже на хите, компенсирует это своим огромным рейнджом – Тяжелый же, несмотря на свою очень медленную скорость, имеет всего минус 2 на блоке. Да и в целом, большинство нормалов Пучи разделяют это свойство, что позволяет иногда удивлять противника неожиданной атакой. Нижний средний удар мало того, что имеет минус 2 на блоке, но и практически мгновенно восстанавливается даже на промахе, что позволяет после серии на блоке, заканчивающейся на этот удар, невзначай пробросить среднюю атаку, Противник вряд ли на это среагирует. Нижняя тяжелая атака ничем не примечательна, однако совсем не бесполезна, поскольку от нее можно сделать хорошие акиземы. Есть также вот эта рука, но она хороша только в комбо и в некоторых случаях прессинга за счет долгого блокстана. Нормалы с прыжка также очень неплохи и в целом довольно быстрые. Легкий имеет, к большому удивлению, очень э, большой hitbox, хороший range и активные кадры. Его можно смело использовать в нападении и как anti-air. Средний же немного с подвохом. Из-за низкого hitbox а большинство атак даже на хите могут закончиться не в вашу пользу. Поэтому будьте бдительны и старайтесь бить как можно ниже к земле. Очень хороший anti-air, иногда даже провоцирует опасные crossup ы. Тяжелая атака имеет наибольший рендж и в целом ничем не примечательна, Кроме того, что на хите она совершает нокдаун, поэтому комбо после нее тоже будет специфическим. В stand mode все как-то наоборот. Нормалы из прыжка имеют гораздо худший range и ничем не примечательны, кроме, наверное, среднего, поскольку на хите он launch ит. Normal ы на земле тоже в целом хуже. Средний normal медленнее, нижний э, средний удар имеет ху хуже range. Спасает здесь Пуччи только его увеличенный рендж джеба и сильных атак. Но в целом Пуччи и здесь остается достаточно сейвовым. Его особый normal провоцирует stun на хите, который выводит на комбо. А благодаря тому, что его можно отменять в спешилы, э, даже на промахе, он может действительно принести оппоненту пару сюрпризов, такие как непрерываемый средний захват на блоке. Лучшим anti-air ом Пуччи будет являться его ХХА, поскольку имеет огромный hitbox и range, а также Пуччи неуязвим во время использования. Теперь поговорим об его основной стратегии. Пуччи создает опасные ситуации на хите и на блоге при помощи своих командных захватов. Пуччи может неожиданно схватить противника после каждого удара и повторять это до тех пор, пока оппонент не предпримет меры или не прожмет ассист. Также пучи славятся своими миксапами. Самый распространенный происходит после комбинации нижней и средней атаки, так как оппоненту приходится выбирать между прыжком, стайлиш-гардом или блокированием. Это настоящий миксап. Вот еще несколько примеров миксапа на блоке. Диск, захват и лимит после третьего удара. Диск, захват или стенд-раш после руки. В стенд-моде же раш-атака или захват после МИДа, захват или МИД после Раша и так далее. Важно знать, что миксап между мидом и захватом на блоке не является истинным, и все его опции оппонент может избежать, совершив прыжок назад. Поэтому используйте только тогда, когда уверены в том, что противник потеряет бдительность. Также примечательна еще одна особенность. Я думаю, что многие замечали, что после некоторых ударов легкие и средние версии захватов невозможно провести. Дело вот в чем. В этой игре, если противник находится в блокстане или хит-стане, он неуязвим для захватов. Поэтому если вы хотите, чтобы легкая версия захвата прошла, и противник не успел на него среагировать, задержите его ненадолго. Теперь поговорим о самой лучшей части, э, о том, в чем Пучи практически мастер – его Акиземы. Пучи – один из немногих персонажей, который может действительно сломать оппоненту мозг своими стабильными кроссапами, захватами и прочими трюками на подъеме. Внимание! Чтобы тайминг был соблюден, я рекомендую, так же как и я, наносить по воздуху удары. Все примеры, которые пойдут далее, не являются ультимативными. Вы можете для себя придумать любой другой трюк, взяв выданную информацию за основу. Запись противника выставлена на мешинг. Как мы видим, после нижней атаки стабильно вылетает плюсовой на блоке диск, который на хите мы можем продолжить в комбо. Вместо диска мы можем дать захват, или же дать его после любой другой атаки. После полукруга назад мид Кучи получает стабильный красап, который можно миксовать захватами, медами или обычными ударами. После броска происходит та же ситуация. Бросок также примечателен тем, что после него можно сделать комбо. Гуччи может нарочно сбрасывать комбо, чтобы провести неожиданный захват. Или же, если противник к этому готов, провести миксап. стенд-моде после полукруга назад мида Пучи может привести миксапы между его захватами и хит-баражем. После нокдауна от баража у Пучи не меньшее количество опций – После командного захвата Пучи может попробовать привести миксап, но тайминг очень странный, поэтому будьте осторожны. Также у Пучи есть хорошие миксапы после нокдауна, от нижнего тяжелого удара. Лучшими ассистами для Пуччи будут все, кто сможет улучшить его акиземы, например Цезарь. Используйте его, чтобы еще больше запутать противника, когда он встает. Также хорошими вариантами будет Джозеф, который сможет поднять противника для проведения захвата, и Абдул, который сможет защитить Пучи в некоторых случаях, а также улучшить урон у его комбо. В целом, Пучи очень комплексный персонаж, но при должном освоении он не раз поставит противника в трудную ситуацию – а при комбо и последующем удачном красапе без проблем сможет снести противнику большую часть здоровья. Не бойтесь иногда ресетать захваты даже после джеба на хите, поскольку в это время запускается анимация и ассист противника может пролететь мимо вас. Из минусов персонажа является зонинг, отсутствие DP и бесполезный контр. Из-за всего этого Пучи оказывается нередко трудно защищаться или подбираться к противнику вплотную. Всем спасибо за внимание. На этом гайд окончен. До новых встреч!